Mais je vais finir par tout casser en fait. Sauter, sautez, sautez, sautez Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Wheezy Tour c'est le sixième. On est à Malaga aujourd'hui. Et les locaux nous ont donné des petits spots. Du coup là on va se rendre euh, sur les spots qu'ils nous ont donnés et puis on va essayer de popper des petites lines, des petits trucs sympas. Let's go ça part. On a trouvé un petit détente. Enfin un petit détente, Exagère. Mais il y a de l'eau en dessous, donc il va falloir euh, le passer sinon t'as les pompes trempées pour le reste de la journée. Ah. <laughs> Oh oui. De toute façon, j'ai une chemise de vacances, il peut rien m'arriver. Au pire, je tombe à l'eau. De toute façon, tout à l'heure, je voulais me baigner. Ça part. Allez, ça part. Ça part Ça fait quand même peur maintenant, je dois avancer. En fait, la chemise, elle me casse les couilles. Allez Oh non, la chemise elle est niquée, mais bon, 6,50 ça va. On a tous fait le saut et ça s'est bien passé. Maintenant, le challenge ça va être de le stick, donc d'arriver sur le mur et de plus bouger. Et euh, bah là, c'est vraiment plus dur parce que du coup, euh, si on dose pas bien, on va tomber dans l'eau. prochain ça stick, je veux rien savoir. Oh lui Je l'ai dit, hein, le prochain ça C'est carré. Oh non Non J'ai failli tomber dans l'eau, j'ai vraiment rien envoyé. Mais ça va, ça l'a fait. Le prochain j'espère. Yes Let's Magnifique <laughs> Oh yes Bon tout le monde a fait le détente, c'était bien cool. Là on va chercher deux spots, c'est parti Malaga, c'est pas incroyable en fait au niveau des spots. Genre, il euh, y a un gars qui nous a dit que là où on est, c'était le meilleur spot de Malaga et on trouve rien du tout. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit challenge. C'est qu'on va désigner à chaque fois une personne pour faire une line sur euh, le spot le plus pourri qu'on trouve. Parce que de toute <laughs> façon, il n'y a rien de mieux. Et bah là, c'est Jérém qui va s'y coller. On lui a dit de faire une line avec euh, l'arbre juste ici et la barrière. Et voilà, bah en vrai, c'est un bon challenge au final. Du coup, ça peut être marrant. Il va lancer un podcast. Il va lancer un podcast. Il sait pas encore, mais il va lancer un podcast. Là, c'était à Jérém de faire une line avec euh, juste l'herbe et la barrière. Et du coup, ça m'a grave inspiré. Et là, du coup, bah, je vais une petite line. Mais par contre, j'ai oublié d'enlever mes chaussures. Allez <laughs> Interdit En fait, on était tellement hypé qu'à euh, la fin de la line, on a sauté dans l'eau, mais j'ai pas pilé mon podcast. Du coup, euh, je vais essayer de la refaire. Sauf que j'ai sauté avec mes chaussures. Maintenant, elles sont mouillées. Je vais prendre les chaussures de Louis. Elles sont un peu radioactives, mais, <laughs> ça devrait le faire. Ah, le bâtard Imagine, je refinis dans l'eau avec tes chaussures. Non On remet la chemise qui porte bonheur. J'aime bien cette chemise. d'évacuer ma haine des fois. J'ai démonté le sol là. Hein. J'espère que le jardinier va pas m'en vouloir. Hein. Allez, ah, putain. Mais je vais finir par tout casser en fait. Il a Non mais Jérém, faut frotter tes chaussures avant d'y aller, ça glisse. Ce genre de battle là, je sais pas ça fait combien d'essais qu'il essaye mais il va y arriver. Moi j'y crois, je crois en lui. Allez Jérém. Allez allez jusqu'au bout. là ah, ah Il a besoin d'évacuer son énergie là, Jérém. Et quand il va le piler, ça va lui faire du bien. Mais putain, mais l'arbre, c'est plus mon pote. <laughs> J'adore regarder ça, c'est fou. cause de hein, ça. C'est à cause de ça à chaque essai. J'adore. Je voulais pas faire ça Oui Mais putain Oui non On s'achante On s'achante sur moi là Il l'a fait mais il l'a pas totalement fait non plus Ça c'est la Wheezy ça Ah go Oh oui, alors là, j'ai rien que tu filmes. Allez, allez, beau gosse oh yeah Yes Yes Yes Il a enfin réussi, putain, il s'est tellement acharné en vrai, ça fait plaisir de voir ça. Il y a il eu combien d'essais En vrai, euh, il doit y avoir 15 euh, essais, je pense, au moins. au moins 15. Là, c'est fin de session. C'était trop marrant de voir euh, Jérém euh, s'acharner sur le podcast. C'était une vraie battle. Là, on est tous crevés, on a tous fini de training et on va chercher un endroit pour dormir. C'est insupportable. Il y a un chien là-bas, là. Je crois en fait il aime pas nos tentes. Genre, euh, il aboie depuis hier soir. C'est insupportable. On va le voir. mais c'est quoi cet endroit Il y a, un gros, il y a son pote à côté là. C'est insupportable. Aujourd'hui, on est à Salobreña, donc c'est une petite ville côtière au sud de l'Andalousie. Il n'y a pas grand monde dans cette ville parce que voilà, c'est un peu une ville euh, de vacances, donc euh, il n'y a que des petits vieux. Mais nous, ça nous inspire pas mal parce qu'on euh, a vu des bons spots de cliff là. Il y a un gros rocher qui s'avance vers la mer, donc on va aller voir s'il y a du fond et puis ça va pouvoir partir en cliff. Ouais, L'eau elle est tellement clair, c'est trop beau. C'est pas 16. C'est pas 16. Ouais, c'est bon. C'est là, là, mais... Alors, 17 mètres. Yes J'avais raison, les gars 17 <laughs> mètres. Les gars, ils avaient 16, donc en vrai, ils étaient pas loin. Ouais. Là, il y a full caillou, mais c'est clair, du coup, on voit tout. Bon, avec les gars, on a trouvé un petit cliff, là, 17 mètres. Et on va aller faire une petite coulée. Là, tu peux sauter quand même. Ah, là, ça va On va faire la coulée pour le gros saut là où il y a lui. Et il faut qu'on regarde s'il y a du fond parce qu'on a vu qu'il y avait des rochers euh, quand on était en haut. Je savais pas quoi savoir s'il y a assez. On passe plein On pour qu'on voit tous les rochers c'est vraiment bien, il y a du sable partout et puis il y a du fond, il y a beaucoup plus de fond donc il n'y a pas à viser c'est juste que il y a du gap en fait, il y a des rochers à sauter en longueur mais je pense que c'est préférable c'est beaucoup plus sécurisé de, sauter ici ok let's go un peu de gap, ça fait peur, mais en vrai, ça va le faire. Si je prends mon élan là et que je, cours, je cavale, c'est bon. Ok. 3, 2, 1. Ok, ça part. 3, Léo l'a réussi, Mathieu l'a réussi. Maintenant, c'est le tour de Louis chausses Merde On a enculé le cul Ah merde J'ai trop couru Ah mon cul En même temps Louis est arrivé comme ça dans l'eau ah, Ça a fait plein d'éclaboussures il a ah, sauté comme un taré. Ouais, c'est à mon tour. Ça me fait bien peur en vrai. Hein. C'est pas parce que j'ai fait 22 que ça me rassure. 3, 2, 1, allez la <laughs> J'adore ce que je fais, j'adore ma vie. Yeah <laughs> Ah, il est trop j'adore. En fait, on se sent tellement bien dans cette ville et on a trouvé euh, un petit projet euh, de POV à faire. On va rester là plusieurs jours euh, sur les toits et on pourra recliffer d'ici on a trouvé d'autres petits spots de cliff. Il y a des caves à aller voir et tout ça. C'est ça qui est trop cool quand on est en trip comme ça dans des villes et qu'on a grave le temps. Bah genre s'il y a un endroit on le kiffe de ouf, on peut rester genre euh, une semaine ou deux semaines s'il faut pour euh, faire tout ce qu'on a envie de faire quoi. Et tout ça c'est grâce à vous parce que vous nous suivez, vous achetez des fringues sur la boutique, vous regardez les vidéos, vous en parlez autour de vous. Du coup merci pour votre soutien et aussi on fait des lives euh, le mercredi, vous pouvez nous faire des dons. Du coup ça nous permet de faire des projets et rester en voyage le plus longtemps et vous faire kiffer en vidéo. de se faire déranger par la guardia. <laughs> On a, dormi dans un silo. Comme ça, on est vraiment à la vue de personne. Et en vrai, c'était cool. Improbable comme lieu, c'est cool. Mais franchement, moi, je recommande. Hein. C'est pas mal. On a bien dormi, en tout cas. Le challenge, maintenant, du coup, ça va être de remonter, en fait. Parce qu'on est rentré dedans, sauf que le mur, il est quand même assez haut. Et en fait, euh, on peut pas faire de passe mu parce que le mur il est en crépi à moitié, du coup bah, c'est impossible, ça glisse trop. Donc on s'est dit ça va être marrant, ça va nous faire un petit challenge pour réussir à sortir d'ici. ça facilite le à peine, ça a craqué déjà. Allez, on ça Ah oui il y a de l'adhérence en vrai. Il y a de l'adhérence ces petites Quand les gars ils ont dit euh, ouais vas on va dormir dans le, dans le réservoir, je me suis dit bah vas-y c'est marrant et tout. Puis après on s'est endormi et je me suis rendu compte que les murs ils renvoyaient le son. Et comme il y a des ronfleurs dans la team, c'était assez terrible genre. Ça fait ça mais en ronflement toute la nuit. C'était terrible. ça. Oh, je vais là. Oh yes On a trouvé des grenades dans un arbre. C'est assez fou. Qui goûte en premier là Bah moi T'es crash test. C'est fou Plus on descend, plus il y a des nouveaux fruits. J'ai vu des avocats, on a eu des petites clémentines et là maintenant on a des grenades. Visiblement c'est pas bon. J'aime pas. Ouais moi non plus. Moi je savais que j'aimais pas mais je voulais être sûr. Moi j'adore ça. Moi j'aime bien aussi. Hop là, on s'en prend pour le voyage. Ça part. Aujourd'hui, il fait beau. On vient de débarquer euh, sur la côte. Normalement, il y a un petit spot euh, pas très loin, là, 500 mètres. On va essayer d'aller chercher une cascade. On va voir si ça cliffe. On va set up euh, les combis, le paddle et c'est parti. Apparemment, il n'y a plus de cascade en fait. On est allé voir au drone et on a vu qu'il n'y avait plus d'eau. Donc euh, c'est pas grave, on va pas y aller, mais on a trouvé une petite cave qui a 20 minutes de voiture. Donc euh, bah, là, on va partir. On mhm. reste en combi, comme ça on est prêt. Et dès qu'on arrive, on attaque direct. Toujours un plaisir d'aller dans les paysages euh, aussi gros. On va se baigner là, ça va être cool. On pourrait être à Rennes et il serait en train de pleuvoir et il ferait 7 degrés là. Et au final, bah, on est à la mer en Espagne, il fait hyper beau. Et on va cliffer. C'est tout ça. Voilà, on est sur la plage y garé pas loin et on, va, on doit marcher pour aller jusqu'à la cave. Flow le meilleur flow ever On va aller voir des petits poissons, ça va être sympa mais tu veux pas t'écarter des rochers un peu là un spot de glisse parfait. Genre, il euh, y a un petit truc qui ressort. Je pense qu'on va aller cliquer là-bas tout à l'heure. Mais avant, euh, on va aller faire la cave. Elle est juste là-bas, là. Oh, il aurait pu passer dedans. Hein. il y a un petit espace dans la cave, en fait, il y a un étage. Du coup, bah, on peut monter. C'est incroyable. C'est génial, on est dans une grotte. Wow, Avec lui, on est dans la cave, on a trouvé un tunnel toujours. Genre, en fait, euh, on peut passer de l'autre côté, arriver dans la mer direct. Je suis là, on va y aller On va y aller, marrant. Ce qui est c'est que bah, si on n'a pas cette respiration et qu'on est bloqué, bah, on peut pas sortir, quoi. En vrai, c'est un parti là, c'est mon manie, Bah là on a repéré un peu de cliff en, venant à la grotte. Du coup bah on va aller on va aller cliffer là-bas, ça a l'air bien cool. Genre il y a un petit pic qui ressort il y a 5-6 mètres et genre l'envoi il est parfait. Il y a juste à checker s'il y a du fond et s'il y a du fond, bah en vrai c'est le spot parfait pour envoyer plein de petits tricks. Ça va être marrant. Il y un candidat pour ouvrir les balles. C'est moi Vas-y, vas-y. J'ai envie de faire j'ai jamais fait. Ça fait peur. Bah, je suis pas le boss en la Mais, mais ça donne envie. Tu vois où j'y vais Bien fait Shifumi Chifoumi chifoumi Chifoumi Shifumi Non, non, non, Celui qui perd, eh ben, il, part direct. T'inquiète, t'es prêt Qu'est-ce en fait <laughs> Le soulagement Oh l'enfoiré <laughs> Oh putain il est trop chaud, c'est la première fois qu'il fait Oh t'es trop chaud sauter, sauter, sauter, sauter là c'est chaud, Léo il a pris un gros plat, il est pas bien. Mais comment mon gars, c'est de la boue ou pas Pourquoi Oui, c'est une table de chaud, il pas parfait. Ouais, ça fait pas, a pris un gros plat. Oh, ouais, survivant, c'est genre des plats Il s'est passé quoi Léo Ça a poké fort, en gros genre, je suis parti, j'ai vrillé et après je comprenais plus rien. Et genre, euh, bah, je suis atterri dans l'eau et vraiment, genre, j'ai un plat, euh, genre plat parfait sur le dos. après, j'avais la respiration un peu coupée, mais là, c'est bon. En vrai, ça continue, ça repart. vient de finir la session Cliff et là on a pris la route euh, genre pour un petit spot qu'on avait repéré il y a quelques temps. Genre des formations euh, rocheuses qui, montent euh, assez haut, tout en haut de la montagne. Et on va essayer de faire des petits plans de drone FPV avec une petite fin de vidéo, ça va être sympa. Là il y a le sunset qui commence à pointer le bout de son nez, du coup faut qu'on se trace comme d'hab. Ah, c'est trop stylé parce que le chemin pour aller là-haut, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Ça fait un peu genre faire une petite session de parcours. Il y a plein de petits sauts et tout. Là, on va se diviser en trois groupes pour euh, faire le plan drone parce que du coup, il y a vraiment des pics partout. Et on va essayer d'être un peu éparpillé comme ça. Vlad, avec le FPV, il va, comme il va très très vite, il va pouvoir vraiment tous nous avoir et on va être partout. J'ai cru j'allais rester bloqué. Ça y est, on est arrivé au sommet. C'est bien. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin aussi du Wheezy Tour 2 Mais ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos bien au contraire On a un petit projet pour le mois de décembre On va essayer de vous faire deux vidéos par semaine Donc ça va pas être facile, on sait pas encore si on va réussir Mais ça nous ferait vraiment plaisir Pour nous franchement ça fait kiffer puisqu'on ne savait pas si c'était euh, possible de tenir euh, ce rythme-là, donc de vivre euh, plein d'aventures la semaine et de prendre deux jours en fin de semaine pour vous monter les vidéos et puis de partager ça directement le dimanche sur notre chaîne YouTube. Et au final, euh, ça l'a fait pendant 6 euh, épisodes, donc euh, on est vraiment bien, bien content là-dessus. C'était un sacré défi, et du coup ça annonce de belles choses parce qu'on n'a qu'une envie après, c'est d'aller encore plus loin, d'explorer d'autres pays. On va vous en parler un peu plus tard. Merci aussi à tous les gens qu'on fait des dons pendant nos lives, euh, qui nous ont soutenus. Merci aux gens qui ont mis des commentaires sur les vidéos. Franchement, on lit tout et ça régale parce que euh, du coup, ça file de la force pour continuer à se taper euh, des nuits blanches de montage pour être à l'heure le dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un gros projet, un projet dont on est assez fier. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser la petite surprise, mais franchement, on s'est bien motivé à tourner cette vidéo. Donc voilà, ça va changer un peu d'habitude, mais ça va vous faire kiffer. À dimanche prochain, ciao